tuko njiani tunaelekea nyumbani mm. tumetoka tu pale Muhimbili napigiwa simu na dereva wangu mwingine ananiambia mama, tulikuwa tumepakia na kuja Dar es Salaam kutoka Mkata, lakini bahati mbaya Tumegongana, nilisema asante Mungu. Tumetoka tu pale Muhimbili, napigiwa simu na dereva wangu mwingine, ananiambia mama, tulikuwa tumepakia nakuja Dar es Salaam kutoka Mkata, lakini bahati mbaya tumegongana, ila sasa gari zilizopata ajali zote mbili, mimi ya kwangu na ya mwenzangu, zote ni hizo hizo za kwako. Sijaelewa. Yaani kuna gari yangu moja ilikuwa inatoka Mkata mm. Costa ndio inakuja Dar es Salaam na kuna gari yangu tena nyingine inayotoka Dar es Salaam ndogo mm. kuna vitu ambavyo nilikuwa nimeagizia viende nyumbani ambapo ni Tanga ndio kwa vikiwa wako njiani huyu anaenda Tanga kupeleka ujumbe ambao nimefanya nini nimemwagizia mm. na huyu yuko kazini mm, anatoka mkata kuja da anatoka mkata kuja da mm -hmm. zimegongana maeneo ya Mbwewe Mbwewe Uh-huh. Pale pale waliposema hivyo nilisema tu asante. Moyoni mwangu nilisema asante Mungu. Ila pale pale aliendelea kusema kabla mimi ya kusema asante Mungu alimalizia yeye akasema, "Kwa hiyo tumegongana, gari zimeumia. Ila cha kushukuru Mungu mama, hakuna mtu aliyeumia hata mmoja." Nilim, nilisema asante Mungu kwanza. Niliposema asante Mungu, nikaja nikamuuliza hakuna mtu aliyeumia hata mmoja, hakuna aliyekufa. Kwa sababu nikajua kabisa hii sasa mambo yanaanza. Hakuna aliyekufa. Hakuna aliyekufa. Aliyeumia ah kuna watu tu kidogo wameumia umia kidogo, ila sio sio sana hivyo, wameenda nini, wamepelekwa hospitali tu ndogo ya hapa. Nikaambia sawa basi, haina shida, nimekuelewa, kwa sababu gari zote mbili ni za kwangu mwenyewe, hata kesi yake pia inakuwa ni nini, sio ni ya kwangu mwenyewe. Kwa hiyo nyinyi fanyeni tu utaratibu kama mna vitu vyenu nini, angalieni tu usalama wa watu waliokuwepo, wahakikishe kila mtu ana nini, anaondoka labda na mali yake mm. na kama sijui labda mmechukua pesa za watu zirudisheni mm. ili tubaki tubaki tu na hizo gari, tutajua nini tufanye. Kutoka hapo mimi akilini mwangu, moyoni mwangu nikasema hii ni nguvu ya shetani amejiinua kuchukua mali zake. Moyoni mwangu nikasema hivyo, hii ni nguvu ya shetani amejiinua kuchukua mali zake. Mm. Asante Mungu, naomba wachukue kila kilicho chao mm. ila waniache mimi na roho yangu na familia yangu mm. basi tukafika nyumbani nilitoa taarifa hiyo mume wangu alipopata ile taarifa aliumia kanini yani alipatwa na mshtuko si unajua tena gari zote mbili kunini mara moja mm. alipatwa na mshtuko aliamaki lakini kwa sababu mimi najua ni nini ambacho kipo nini nimefanya na nini sasa kitaendelea nilikuwa namtuliza mume wangu, tulia mangu, hamna shida, tuombe Mungu tu tutapata vingine. Mume anajua ni vitu vya halali. Mume wangu siku zote niliishi naye miaka minne mm. hakuwahi kujua wala kufikiria mm. kwamba mimi ni mwanachama. Aha. Ukaendelea kumtuliza? Nikaendelea kumtuliza, nikamtuliza, basi zile gari zili ziliumia hapo na zilifia pale nini Mbwewe mm. Matokeo hata siku tunaenda, yani ni kwamba gari zimeumia sana, ila tu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu tu kusema watu mm. walikuwa wako salama mm. Basi maisha yakaendelea kidogo hivyo hivyo, siku mbili tatu, kama siku mbili hivi mm. ya hmm. tatu napokea tena taarifa mm gari nyingine imegongwa mm. Kiukweli mume wangu alikuwa na alikuwa aliumwa mm. Kwa nini haya matatizo yanatokea sisi sisi kila siku sisi? Yeye akichukulia haya ni matatizo yanatokea sisi kama sisi mm. Lakini mimi ndani ya moyo nasema asante Mungu, hebu achukue vyote, wachukue vyote. Yani ni bora niishi maskini lakini na amani ndani ya moyo. Ndiyo. Kuliko kuishi tajiri ikiwa nina mashaka makubwa ndani ya moyo. Bora wachukue vyote. Haya, nikiwa naendelea kumtuliza mume wangu na muuguza, maana alikuwa anaumwa, pressure inapanda anaposikia mali yake imeharibika, pressure inapanda. Mm. Kwa namtuliza mume wangu, tulia mume wangu, maisha haya watoto nao wana hamaki kwa sababu vyote ili. Kwa hiyo ni siri yangu mimi mwenyewe, watoto nini hawakuwahi kujua. Kwa watoto pia wana hamaki. Sasa mama, inakuwaje? Naambia ah, Mungu tu mwenyewe hata nini, kama alivyotugaia hivyo atatupa na vingine, kama hivyo alivyotugaia atatupa na vingine. Kwa nawatuliza, nawatuliza. Mwisho wa siku gari yangu nyingine imegongwa ya nne sasa, ya nne na zote hizo hazipishani sana, yani hata wiki haishi mm. siku ya kwanza gari mbili, siku ya tatu gari moja, siku ya eh, ngapi, yani wiki ile ile imeenda nyingine, lakini bado nazidi kumwomba Mungu hapo sasa na mume wangu, kwa sababu vile anavyoyumba yeye vile anavyojisikia mwenyewe, ile pressure inavyopanda mm. unakuta sasa hata utendaji wake wa kazi mm. una nini unashuka. Anapoumwa hauhisi kwamba ile kafara ulosaini kule ndio inataka kufanya kazi? Kiukweli yao yote, kwa sababu nilikuwa nishamkabidhi Mwenyezi Mungu mm. na yote aliyokuwa anaanza kutokea, niliamini kabisa Mwenyezi Mungu ndio ambaye nini, wao wanachukua kafara vitu vyao ya Mwenyezi Mungu yanabaki ya Mwenyezi Mungu. Kwa nikazidi kuamini familia yangu tayari nilishasema nimeikabidhi Mungu. Mm. Na lile ua ambalo alinipa yule baba, kiukweli nilikwenda nikaliombea mimi ambavyo vile nilivyoombea Mwenyezi Mungu linda familia yangu. Mm. Nililiweka kwenye maji mm. na tulikunywa wote. Ulisema liniitwa Shajat. Shajat Mariam. Shajat Mariam. Mm. Maana yake? Kiukweli Tukienda kwenye maana hili huwa mm. mimi sijui. Lakini kwa sababu mimi nilipewa jina tu. Nikaambiwa wewe utaombea mm. kwa shida zako mm. ambazo utanini utakuwa nazo. Mm. Mm-hmm. Mungu akikusaidia mm. ukiomba kwa imani yako mm. utapoa. Nini shida zako zita, zitaisha. Tuendelee pale, gari ya nne imeshaumia, mume huko anaumwa. Mume wangu anaumwa, gari ya nne imenini, watoto nao wanapoteza mwelekeo wa nini wa masomo, maana si unajua tena watu wanachanganyikiwa mm. Washajua tuna mali, tuna gari, tuna majumba eh? mm. Leo hii tena gari zinaenda, baba naye anaumwa. Mwisho wa siku aliniambia, mama, mbona uonyeshi kujali sana? Halafu wewe ndo unakuwa badala wewe kuwa ndo mdhaifu, baba ndo anakuwa ni mdhaifu wewe unakuwa nini? Nimwambia tu Mungu hawezi kutupa wote udhaifu. Mm. Lazima Mungu atampa udhaifu mmoja ila mmoja ampe ujasiri ili apate kumsaidia mwingine. Hapo imepita muda gani? Tuna kama wiki moja mm. au mbili. Mm -hmm. Na kitendo kile cha hadi mimi kuanguka pale posta mm. kupelekwa hospitali Muhimbili mm yani ile taarifa ndugu zangu huku mm. hadi yaani mpaka narudi nyumbani mm. taarifa ile hawana. Umeona eh? Mm. Taarifa hawana. Mwisho wa siku mume wangu tu aliniambia nilivyorudi nyumbani siku hiyo. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa amekutana mambo mawili kwa mmoja mm. na hisi ndio maana labda ali, aliacha tena kwa vile nimerudi ni mzima kwa hiyo kuna hili la nini la kugongana gari likawa kubwa, kubwa kuliko eh, la kuumwa eh, eh, mm. kwa hilo likaenda hivyo staili hiyo kwa hiyo likaa limekufa lile la kwangu mimi lakini limeenda vile hapa inapita wiki imepita wiki kule Freemason hakukuwa na kingine chochote ambacho ulikipata au kilitokea juu yako kuhusiana na kila kitu ambacho kiliendelea, maamuzi uliyoyafanya? Mali zote nilizokuwa nazo nazo mhm. nilizipata wakati nikiwa niko Freemason. Kabla ya hapo, mi nataka kujua hapa, baada ya hii wiki moja umetoa vitu vyao vimepotea katika mazingira ya kutatanisha baada ya ule mwanga kutokea mm wao hawakuwahi kukufuatilia, hakuna mtu ambaye alikuwa ni rafiki yako pengine ambaye yupo kule anakuuliza nini kimetokea, hakuna taarifa zozote ulizokuwa unazipata, yani maisha yako kwa kipindi hicho yalikuwaje? Nakumbuka kama siku ya tatu au ya nne mm. akuja mtu mm. ila nili, nili katika akili yangu mm. aliyokuja yani kama wakati ni usiku nikiwa nimelala mm. walikuja wenyewe Freemason mm. akuja mtu yani hivi labda rafiki yangu kama hivi wewe mm. uje uniulize kwamba labda kuna hiki moja mbili tatu ila walikuja usiku mm. wakaniambia unachota ulichokifanya mm. ujue utaadhibiwa tena yani Mm. Ulichokifanya utaadhibiwa. Yaani umefanya kosa, badala ya kuondoa makosa, bado unaendeleza kufanya makosa. Mm. Ujue utaadhibiwa. Waliposema hivyo wakafanya nini? Wakaondoka. Walikuja katika kwenye njozi, ilikuja kama mtu, ilikuja sauti, lilikuja lile joka ambalo lilikuingiza vitu puani au kilikuja nini? Hapana, walikuja wenyewe Freemason wakiwa yani kama vile ambao mazingira ambayo tunakutanaga mm. kwa wao ndivyo alivyokuja, lakini mimi nilikuwa niko katika ndoto, kwa sababu vile vitu ambavyo nilikuwa tena wananitumilia kama ishara mm. nilikuwa sinavyo mm. E, kwa hiyo mimi ilikuwa ni kama ndoto. Kwa kwenye ndoto walikubeba wakakupeleka kwao? yani ni watu ambao niliona kwamba wamekuja pale ni kwangu kwangu mm. wakaniambia utaadhibiwa. Mm. Wa kike wa kiume walikuwa au wengi? Wa kiume na wa kike pia. mm -hmm. Utaadhibiwa kwa hilo ulilolifanya. Umefanya kosa, badala ya kutubu makosa ya badala ya kusawazisha makosa, umeendelea kufanya kosa, utaadhibiwa. Sawa, ndoto ikakata, maisha yakaendelea, ikawaje? Naona ajali zinaendelea kutokea za gari zangu mm. Nikajua kama ndio moja ya adhabu kwa hiyo unaendelea kuhisi kwamba ni adhabu za Freemason? Naendelea tu kwamba hizo ni adhabu za Freemason, wanachukua mali zao mm. wanachukua mali zao. Kwa hiyo pale nilikuwa nikiamini pale Freemason wanachukua mali zao mm. ila sasa baada ya kumaliza kuchukua mali zao mm. ni nini adhabu kwangu itakuja mm. sijui lakini pale nikizidi tu kumwomba Mungu na lile ua ambalo tuna nini tunalitumia kwenye maji ndio tunakunywa, tunaoga. Kwa sababu ni nini? Unakuta kwamba mume wangu nalieka lile ua usiku kwenye maji, natoa asubuhi, tunakunywa maji, tunaoga. Mume wangu hajui kama nimeweka nini lile ua. Kwa maisha mengine ni kwa mimi mwenyewe kwa sababu ndio niliyetubu na ndio niliyokutana nao yote hayo. Kwa hiyo mimi ndio na jukumu la kulinda familia yangu. Kwa kiali yoyote lakini bado nahitajika nilinde familia yangu. Mm. Kwa hiyo gari ya nne imekwenda. Tumekaa kama kiasi cha wiki ile imeisha. Wiki ya pili mume wangu biashara zinaenda vibaya. Kwenye duka ambalo alikuwa anauza wamevunja watu wameiba. Mm. Hamaki tena imeendelea vile vile gari zimekuwa zinakwenda dukani tunaibiwa hasara kwenye mizigo ambayo tunaya nini tunaagiza inatokezea ni nini naambia mume wangu tulia tu Mungu hata nini inawezekana tumejisahau kumkumbuka Mungu sasa ni wakati wa kusimama tumkumbuke Mwenyezi Mungu ndio kwa hiyo tusimame jamani wote familia yote watoto, baba na mama wote tusimame kumwomba Mungu, wa Mungu atatu epushia ya majanga. Kwa nikaa nawahimiza vile, ili mradi mwenyewe nikijua kwamba tukizidi kusimama wote kwa Mungu, Mwenyezi Mungu atatenda. Ehe, ikaendaje? Kwa hiyo mpaka hapo wakakubaliana na mimi, tunazidi kumwomba Mungu, lakini gari nyingine ikaenda ya tano tena inakuja. Ya tano. Ulikuwa na magari mangapi? Nilikuwa na magari saba. Mm. Ah, twende kwenye mkasa wa gari ya sita na ya saba tutakuja. Umesema ulipewa cheni, saa pamoja na pete, bado kuna cheni umezivaa, tutakuja kuzungumzia hizo pia. Ehe, gari ya sita kiasi cha kama wiki ya pili mm. gari yangu tena nyingine ikagongwa mm mwisho wa siku hata ile gari ninayotembelea mimi mm. ikawa kila siku ni mbovu, kila siku hiki, kila siku hiki, kila siku hiki, mwisho wa siku imekufa ile gari ya pesa, ila sijaambulia hata shilingi mia hii moja. Wakati anatokea ukashindwa hata kuiuza, unayemtafuta kumuuzia akwambia ah, hiyo gari mie bwana, a ah, a, ah. mm. subiri Nilienda hadi Temeke pale kutafuta scraper tu niuze scraper. Mm. Nilikuja na bosi hadi hapo nilipopaki eh, ilipopakiwa gari. Mm. Kuiangalia ile gari akasema sasa subiri, ngoja nitaenda kunini tutakuja kuichukua. Alipoondoka akurudi. Mwisho wa siku nikajua tu kwamba hizi mbinu zote ni za nani? Ni za wenyewe. Mm. Aina shida. Sitaki pia ningeiuza Ingeuzika ningesema labda ni riziki yangu Mungu amenijalia. Mm. Ila kwa vile pia inagoma kuuzika sitaki tena kuendelea kuonini. Hadi sklepa nimemtafuta mtu sklepa kununua sklepa. Kanini? Kakataa. Hii mali sio ya kwangu, sio ya kwangu. Napaswa tu kuachia. Mm. Tuliacha ile gari. Itajua yenyewe huko iliko kwa imefia hapo tulipokuwa tumeipaki. Mhm. Mm tunakaa kama muda wa mwezi mmoja muda wa mwezi mmoja kama na wiki hivi tunapata taarifa tunaletewa barua kusema ile nyumba tunayokaa hatujakizi vigezo. Kwa maana ile nyumba hati za nyumba hazijakamilika. Mm. Kwa hiyo kama hati za nyumba hazijakamilika, hati hatuna mm. kwa hiyo nyumba sio ya kwetu, inatakiwa tuame. Na mlijenga, mlinunua au ilikuwaje? Nyumba hatujajenga mm. nyumba tulinunua ila sasa katika manunuzi mm. unajua sio ndio ukishakuwa na pesa nyumba tumeiona ni nzuri mm. imetufaa tumeandikishiana eh serikali za mtaa mm. lakini bado tukaambia nyumba ilikuwa ina matatizo mm. ya kifamilia. Kwa serikali wenyewe mahakama iliamrisha ile nyumba isinini isiuzwe. Mm. Kwa aliyetuuzia amefanya nini? Ametutapeli. Kwa hiyo inatakiwa ile nyumba isiuzwe, inatakiwa tuame. Mm. Na mlinunua shilingi ngapi? Ile nyumba tulinunua kama tulinunua milioni 45. Mm. Mm basi tena ah, pigo jingine tena, sio kwamba tuame labda tumepewa muda mrefu mm. ni muda mfupi sana ambao tumepewa mm. nyumba inatakiwa tuame, ni amri ya mahakama. Tunazidi, mume wangu anazidi kuchanganyikiwa, lakini najua pesa zilizonunulia nyumba zimetoka wapi mm. najua tena ni moja wapo ya mali zao kufanya nini? Kuchukuliwa. Kuchukuliwa. Tulikaa tujui, maana biashara zishakuwa ni ngumu, ni ngumu mm. kubwa inatokea kwenye biashara, magari yameshakuwa yamekwisha, ya nyumba nayo tuame, hela hatuna, maisha magumu. Tunafanya nini? Tulikaa pale kwenye ile nyumba kama si wiki mbili, wiki ya tatu tuliambiwa tena inatakiwa tuame, yani tulisimamiwa tuame, tukasimamiwa ameni, ameni. Na hizo wiki zote tatu sio kwamba tunapata pesa, hakuna pesa, kila unachokifanya akiendi mm. Nauza, nimeuza hadi nguo, lakini ukiuza nguo hii mtu anataka anakupa kiela kidogo, unaenda kula tu mwisho wa siku tunaenda wapi? Tunazalilika na watoto mm. Nimechoka oh. mm. mm -hmm. Tumesimamiwa hapo, inabidi tuame. Nikaambia mume wangu inabidi tukatafute sehemu mm. hata kama ni mashambani, hata kama ni pembezoni mwa mji wa Dar es Salaam mm sana ili tufanye tunaweza kupata hata stara. Na kwa sababu hivi sasa hivi ni usiku, ni nini ni, ni siku ya leo leo tu. Mm. Basi twende hata kwa mjumbe. Tukienda pembezoni za mji mm. kwa mjumbe tutastiriwa, tutalala ili tujue kesho tunafanya nini. Haya. Sasa tunaenda wapi? Na watoto hawa huku shule, je, inakuwaje? mm. Mume wangu, tufanye tu hivyo kwanza, tuangalie hili la leo, la kesho tutafanya nini, tutajua hapo. Yeah. Haya, tukatoka na mume wangu hadi Mbagala. Ndio tukaja Mbagala na watoto wetu, kwa sababu watoto unajua maisha uzunguni kwamba sio eti kuchanganyika changanyika sana kama uswazi mm. eh, imebidi tutoke na watoto wetu na sisi tunakoenda tumejua tunaenda Mbagala, lakini tutarudi leo, haturudi leo, mm. hatujui. Kwa hiyo sio rahisi tuache watoto, inabidi muondoke nao, tuondoke nao bado mume hajui chochote kinachoendelea, hata dereva wako hajui au dereva anajua? Dereva wangu hajui mm. kitu chochote. Hiyo ilikuwa ni siri ambayo nimeibeba mimi mwenyewe mm. moyoni mwangu mm -hmm. Tumekuja tumefika Mbagala mm. kufika Mbagala tukaulizia eh, chumba chumba chumba huko chumba kwa leo leo amwezi kupata mm. Nilitaka chumba tu na hata kama tunauliza chumba ili tupate sab, yani tupate walau hata mwanzo wa kuongea na mtu walau tupate hifadhi mm. kwa sababu tukifika tu tukwambie kwamba bwana tuna tuhifadhi mm. unaweza usitusaidie lakini tukisema tunatafuta chumba labda tuna tatizo hili na hili mm. eh, unaweza ukafanya nini ukasikilizwa ukasema hawa sina wastili leo tu kesho watapata chumba au kesho kutu watapata chumba mm. ukatusaidia basi ikabidi chumba siku hiyo tumekosa amna kwanza na hata hiyo hela ya chumba tulikuwa hatuna ila tu tunauliza chumba ili mradi mwisho wa siku tukauliza basi hata tupeleke kwa mjumbe haya tukaelekezwa kwa mjumbe tukafika kwa mjumbe tukamwelezea shida zetu tunatafuta chumba lakini tumekosa kwa hiyo tunaomba hifadhi hata nje hapa sisi tuta nini tutalala ili mradi tupate nini chumba hata kesho mm. mjumbe akasema basi haina shida kwa vile maelezo ambayo tuliyatoa mm. akatuelewa akatuamini akasema hamna shida ila mtalala hapa nini ndani kwangu leo mm. ila mtaendelea kufanya nini kutafuta chumba siku tukawa tumepata hifadhi Kitendo tunapata hifadhi pale, tumelala asubuhi yake nikaamua tena kuuzauza vitu vyangu, tukauza simu mm. ambazo zilikuwa nayo tena tukauza kwa bei ndogo tu, tuichanganya simu ya kwangu ya mume wangu mm. tukauza zote elfu sitini ambayo ilikuwa simu gani? Simu za gharama au za kawaida? Simu mimi nilikuwa nazo za gharama mm. na mume wangu alikuwa na simu ya gharama mm. Lakini katika matatizo matatizo tena mm. imebidi zile simu ndio tumeziuza mm. tena kwa bei rahisi elfu sitini tumechukua simu mbili tumeuza shilingi elfu sitini mm. tunapata chumba cha giza tunalipia Mbagala. Mbagala chumba cha giza katika kulipia kile chumba tumepata chumba kimoja mm tuna watoto watatu chumbani humo atu, vile vitu vyetu vya mwanzo vile ambavyo tulianza navyo maisha mpaka mume wangu kuumwa, ndio matatizo yote na mtoto wangu, hadi matatizo yote anatukuta tulipokuwa tumebadilika tayari ni tuna pesa tuna matajiri, utaka na vile vitu vya nini? Kwa vya zamani ukatu uka <laughs> mm. hata kama hatukutupa lakini tume tushavigawa kwamba ni yaani havina nini tena kwetu sio viazi eh, eh sio viazi yetu tunaenda kulingana na nini hazi iliyopo sasa mm. eh kwa hiyo tukakumbuka hadi vile vitu vyetu vya zamani. Kwani katika nyumba mlikuwa mnakaa mkuwa na vitanda, makochi, mkatakiwa kuondoka naye? Kuna vitanda, makochi, lakini tulienda tukavikuta mm. eh? vile vitu asema wenyewe wana yani vinyumba ukinunua hii nyumba mm. na hivi vitu vilivyomo mundani mm. vyote ni nini ni mali yenu mm. Ah, tuna matatizo mm. ya kinini ya kifamilia na shida mm. kwa hiyo hii nyumba tunauza na hivi vitu vyote ndani kwa mlikuta ah. nyumba ina furniture zote ina furniture zote mm. ilikuwa ni wapi Mbezi mm. Mm. Mm -hmm. Kwa sisi tena tushapata nyumba ina hazi zote, ina furniture zote. Tunaenda ama na vile vikunguni kule vya nini? Mhm. Mm Tukaviacha vikunguni kule. Matokeo yake mpaka siku tunafukuzwa pale, tunaondoka, tumesimamiwa, tunaambiwa hakuna kutoa nini kitu chochote humo ndani. Nguo ni nguo zenu tu mlizokuja nazo mm. tunaondoka na baadhi ya hizo nguo hizo nguo zetu nyingine hizo za maana maana nzuri nzuri zile ambazo unavaa unasema unatoka na hazi zako na nini mm. unakuta ukifua ukianika mm. mwizi hapo hapo anakuja anaiba Mbezi Mbezi pia Kimara Beach Mbezi Beach mm. yani kule si tumeondoka mm. tuko Mbagala sasa mm. zile nguo zile za maana ukifua sasa ukianika mwizi mwizi anapita anaiba Yaani vimeisha zimeisha hata zile nguo za maana, sasa imebakia maisha ni magumu. Tufike pale ambapo mume wako na watoto wanaojua mkasa mzima pale. Hiyo siku ambayo unamwambia sasa baba watoto, bwana, ilikuwa moja, mbili, tatu. Sikumwambia haraka hivyo mm na vitu gani vilipita hapa katikati basi kwa tuvijue kwanza mpaka inafikia hatua sasa ya yeye anakwenda kujua kwamba ilikuwa moja mbili tatu vipi tena <laughs> amna ilani unajua <laughs> haya maisha yana changamoto nyingi mm. Sasa hizi changamoto ambazo zipo na tunazipitia hiyo siku nyingine, siku nyingine nimeona kama una, unashtuka kuna kitu unatuficha mume mkombozi. Ah, iwe siku nyingine nitakuja kueleza. Sawa, ila mimi kuna kitu nahisi kama kuna kitu unatuficha na unawaficha watazamaji wetu wa Tiki TV. Hapana siwafichi kitu chochote kwa sababu nimejiamulia mm. mimi mwenyewe mm. yaani nimeamua kwa moyo wangu wa dhati mm. kusema kila jambo mm. ambalo linatokezea au limenitokezea nyuma mm. kwa hiyo sitoficha mm. uchafu wowote mm maisha yoyote machafu ambayo nime, nimepitia mm. ya Freemason sitoweza kuficha mm. labda maisha ambayo yako kwenye familia yangu tu mwenyewe mm. yani hayo ya mke na mume mm. Hey, eh, lakini sio kwamba yani yanaruhusu Freemason lolote sito sitoficha. Nilipokuuliza kuhusiana na siku ambayo mumeo pamoja na watoto walijua, niliona kama kama kama kuna kama kama kishtuko kama kichomi hivi. Sasa sijaelewa hapo kuna nini ambacho kinaendelea, na aliyakuwa kule mwanzo pia tulipokuuliza kitu gani kilikufanya ukashindwa kuongea, pia ukasema ilikuwa ni uchungu tu wa kawaida. Sasa hapo kuna kitu ambacho mimi binafsi naamini hata kwa watazamaji wetu wanajiuliza. Watajua yote yote kwa yote mm. watajua kwa sababu bado nina mengi mm. Kwa kuna vingi bado. Kuna vingi ambavyo navijua. Tujue kuhusiana na hizi cheni, na ulisema ulipewa zina kazi yake, saa ilikuwa na kazi yake, na pete ndo ulikuwa ukiitumia pekee. Saa ilikuwa na kazi gani? Cheni hiyo ambayo uliiweka na yenyewe ilikuwa na kazi gani? Na hizi bado unaendelea kuzivaa? <laughs> nita nitakwambia mm. ila kwa leo niache kwanza tena kwa leo niache nitakwambia nitawaambia watazamaji wote nitawaambia sawa na wataelewa kila kitu ila mimi naamini kama haupo sawa tena sasa hivi hapana niko sawa kabisa sura inakataa sura yako na macho. Sawa, ulisema unaitwa jina Mama Mkombozi. Ah, tuachane na Mkombozi. Mama Mkombozi si ni baada ya kujitoa Freemason? Mm. Ehe, kuna lile jina lako lile Mwanahamisi. Mwanahamisi hapo hapo. Mm. Laurent. Mwanahamisi Laurent nani? muhamed muhamed Mwanahamisi Laurent muhamed ni jina ambalo kiimani inaonekana ni dini ya Kiislamu lakini mama mkombozi na unavyoongea na nini, kiimani inaonekana kama sijaelewa kwamba ume uli, ulibadili dini au kuna nini ambacho kilitokea siku nyingine tena. Hebu kwa leo naomba niache ombi lako limekubaliwa. Kwa niaba yake pia niwaombe watazamaji wetu ambao mnaendelea kuifuatilia Tiki TV Tutakuja kuyajua mengi kuhusiana na cheni, pete pamoja na mengine anakwambia, basi kuna ya nne na ya tano na hata zaidi. Tuendelee kuwa wavumilivu. Naamini kwa wale wote ambao mlikuwa mkisubiri mwendelezo wa mkasa huu, basi mmepata kuyajua ya kuyajua, lakini pia kutokana na mimi niseme hali yake, japokuwa hataki kutuhakikishia, ila naamini kwa wewe umejionea, sijajua ila kama alivyosema nipende kuelewa hivyo hivyo kwamba pengine anapata uchungu akikumbuka, kwa sababu sio jambo dogo hata kidogo kuwa na maisha mazuri kabisa alafu kwa wakati, kwa muda mfupi, ndani ya mwezi mmoja, gari saba zote zimepotea, fedha pamoja na kila kitu. Ni jambo ambalo kwa namna moja au nyingine linaumiza sana na ni gumu kuvumilika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 Boy.